打给我光一样，我的妈！搞了的打，哎，还没有，还没拿到三刀，还少没。那高了，那高了，那高了。哎呀，三万斤的，三万斤的 AUG 呢？那 AUG 啊？哦，喏，搞了呗。 意外以后吧。哇塞，这房啊！不一样热了，爸大。你干嘛，你干嘛。怕累呢？怕不累？干嘛去？干嘛去？到底搞？ ခုမှကြတယ်ကောင်တွေကခုမှကြတာတကယ်ခေါင်းကခေါင်းကခေါင်းရှောက်ပြောတယ်ခေါင်းရှောက်ပြောတယ်အေးအေးယူကြီးဟာအေးလေးဟာအဲ့ဒါအေးကြီးတော့ပါပဲအေးကြီးတော့ပါပဲအားလာကိုမကမကဒီမှာချင်းလေးရမကချင်းလေးမကလာမကလာဟာကြီးလားငါလည်းနဲ့ချင်းနေစီရပါပလက်သွားမယ်လားမကလာမကလာ အကာဖျောက်တိုင်းတော့ချင်းနေနှစ်ကောင်ထားပြမယ်တစ်ကောင်ပဲထားပြတယ်ရငါတော့မိမယူလိုက်ပြတာကြီးရမြူသေးပါဦးပြလမ်းလျှောက်ပြီးတယ်လာလာလာလာလာဩအေးတစ်ကောင်ပဲပါတာအဲကြောင့်ကားတော့ရှင်ဟုတ်တော့ပါလားချိန်မှာပြစ်တယ်ပြစ်တယ်ပြစ်တယ်ဟိုမှာ bloom star ဟော plan ကိုသွားမယ် bloom star မှာပြစ်တယ်ဒီဘက်ကပြစ်တယ်လားလား try bloom star ကိုသွားမယ်လားအော်ကျွန်တော်ပြေးညာဘက်မှာကာခွေပဲဒီပါဒီပါဒီပါဒီပါရှိတယ် 거의 까다이래 디나만 디나 Bắn rồi. Về đều về. Bắn bên xây, bắn bên xây, bắn bên xây. À mẹ chưa. À bỏ bên này bắn à. Phối gì, bắn à phối ha. Ha, bên bên đi. Ye ye ye ye bắn à ye. Dạ, dạ, dạ, Ổn. Nó chỉ chơi hồn. ဟိုနေမျိုးရေးချက်တဲ့ခေါ်နေဟုတ်ကဲ့ exchange ဝင်ရှိတယ်ဘေးတော့ကောင်း40ကျန်နေရတယ်ဒီပစားလို့ကြည့်တာအဝေးပိုက်နေမမကရက်လိုက်ရင်ပြီးအဘော်ကြီးကွာရှေ့ရှေ့ရအောင်မစတဲ့မှာရှေ့ခေါင်းတို့မကမကမကမကခေါင်းခေါင်းခေါင်းခေါင်းအာဒီခါမကတေးတော့ကျန်တော့ကွာတကယ်မကောက်ကကြောက်ပြီတပြိုးပဲ မှန်ပါပေါ်မှာမရှိဘူးပျောက်သွားတယ်ရှိသေးရဲ့လာတက်လိုက်ပါလားကိုဘရိုဟုတ်တကောင်ရှိအကောင်အကောင်ဒီရောက်မှလည်းတကောင်ရှိရလားဩဝါဝါကြိုက်ထားရှိရရှိရရှိရတော့မတော့မဒီတော့မတည်သေးဘူးထားခဲ့လိုက်တော့အရင်ကြာနော်မလေးစမ်းပြလိုက်ရထားခဲ့လိုက် ဘောနာကောက်တာအာနောက်တော့ထွက်လာပြီရတော့ရတော့မကမကမကအဲ့တော့အဲ့တော့မကအဲ့တော့မမကပင်ပေးထားတယ်လိုက်လိုက်မရလိုက်နော်ရရပေးပေးအေးအေးအဲ့တော့ငါပြင်နေရအဲ့တော့ငါပြင်နေရမက AC nice nice ဟောကျတော့တက်ဖို့ကြည့်ဟုတ်နိုင်လာပြီဟောငါငါပါလာခေါ်နေရ ရပဲကြည်ရမရှိလို့ပြည်ရှိသေးပြီတကောင်ပဲကြံတာပဲอืมဒီကောင်ပဲဆက်တာဟုတ်ပဲပြီထားဝင်ပြစ်ဟိုငါဟိုကောက်ကိုပြစ်တဲ့ချိန်မှာနောက်ကောင်လေးနောက်ကောင်လေးကလာပြစ်ပြစ်ပြစ်ပြစ်ပါတော့ဒီဘက်မှာအောက်ထပ်မှာအိမ်ထဲမှာဒီအထက်မှာကဲတောင်းမှာကျွန်တော်တည်တဲ့နေရာမှာပဲလေသူတို့တက်ကြီးမှာဒီနေမြမှုပါတယ်ဟို live fan တွေရော okay ပါဗျာအတရဘလို့ဘာတန်ပေါက်နေလဲနှာရှိနေပါတယ်ဆိုမှနှာတယ်ဗောဗျာ အကောင်ပြရတယ်အာဘာလို့မကအဲ့စာရမ်းနေစာရမ်းနေဒီလိုပဲငါမဘာလို့ဆဲဆိုနေအောင်မကရတယ်ဂိတန်တန်ဟန်ဂိနဲ့မဝင်နဲ့လေတန်ဆဲတန်ဆဲဝင်နေတန်ဆဲကိုဆဲရဘယ်ဟုတ်ဒီလားအကောင်နေပြီယောတန်ဆဲတန်ဆဲကိုဆဲရဘယ်ဟုတ်ဒီလားဟိုရစာရမ်းပေါ်လာရွှေ့လို့မရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တန်ဆဲဆဲမင်းအကောင် ဆဲဆဲဆဲနေတဲ့ဘာဖန်တော့အဲ challenge challenge စီလာမြေကို update challenge လာခေါ်ကိုကိုတန်းဆိုင်ရင်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုအကောင့်ရင်တင်းတောင်းပေါ်လာကြနော်ပေါ့အားရသူအိတ်စဲတယ်ကျွန်တော်စကူကိုရှိုးတာအောင်နှစ်ဆနဲ့တောက်ပြီဒီဘက်မှာဘောလေးများရေဘောလေးလာမသိ Hollywood. Ôi. Cao mà, cao mà. Cao mà. Hello, luôn đến thả mỏ nhà rồi bà. Thế nào biển à? Ông nó, ông nó, ông nó, headshot. Ông này quá. Tuy nhắm mà làm gì vậy con này ချောင်းချောင်းအေးဦးကြီးတို့ချုံးနေပြန်မှာဖိုက်လိုက်တယ်မှာလားလားဘုံနေလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားလုံးကလည်းပြင်နေပြီအဲ့တော့မင်းတို့အရှောင်ရှဲတယ်နော်ကြီးရိုင်းအပင်းနေပါပြီလေကျေးဇူးပါဘယ်ဘက်ပြီးသွားပြီလေတီးကို၄၆၅ဘက်၅ဘက်လောက်တော့ပြီးတယ်၅ဘက်၅ဘက်လောက် မှာ enemy ပြောင်းရေးပြန်လာခေါ်လာပြန်လာခေါ်လာကောင်တော့ပြန်လာခေါ်လာပြန်လာခေါ်လာပြောင်းရေးလက်စစ်တမိန်လေးအတွင်းမှာအာရခေါ်ပြီလားခေါ်တယ်ခေါ်တယ်ကြော်တော့ပြန်လာခေါ်တယ်ကြော်တူတူပြန်လာခေါ်ခေါ်ဟန်းလိုက်မှာကွာကကေးပူရတယ်ညာဘက်မှာတောင်းပေါ်မှာခေါ်ဟန်းလိုက်ပါတော့ကေးပူရတယ်တော့ကြာလာကြက်တော့ရဒီလိုနဲ့ CPU နဲ့ CPU ကကျွန်တော် Bison Bison 9 RTH အခုမြင်လိုက်ပြီ RTH 0 0အော်ရှိမှာအတော့ no no no no တော့အရင်က i9 RTH 070အာရန်ဆက်ကဟောဖြစ်နေလို့အခုမြင်လိုက်တာနှစ်ကောင်တော့သုံးကောင်တော့ပြီဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးခုလက်ပြတော့ထည့်တယ်နည်းနည်းပေါ့ဗျာဒီ king ဟိုကထည့်တာထည့်တာတော့တက်မလိုက်တော့ဘူး thank you ရှိပါရှိရလားအမားကြီးတွေက Fullback asal vậy. Cũng được kìa. Ờ. Nhà bác in nhé mà in nhé mà không in nhé. Rồi. Không chơi nhiều quá bị. Con mấy chàng rồi bên trong. Con chơi gì nổi bên trong. Nó ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Thì nó có làm chuyện gì không? Nó có gì đâu quá. Wow, nó đặt kêu vào quay nhỉ. What the fuck? Cái này bảo là Mark the location. Kia mày, kia mày, kia mày, kia mày, kia mày, kia mày. Yo, yo, let's go. တော်ဟိုနောက်ကောင်လည်းနောက်ကောင်ချန်ရနောက်မှာနောက်ကောင်ချန်နေဟိုးဘက်ရှိမှာရောဒီဘက်နောက်မှာရောနောက်ကောင်ချန်နေတယ်ဒီနောက်မှာနောက်ကောင်ချန်နေအဲ့ကောင်တော့ပြစ်လာအောင်ရောက်ဘာကြီးသွားပြီးပူပူချမ်းလာတယ်ဟာတောက်ပြီဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုဂျိုင်းပါတော်လာပါရတော်လေးပါတော်လေးဆိုပုံမှန်ပြီးပါလေကြာလာ ဒီနားပဲဆောင်းနော်ဒီနားဆောင်းဒီနားဆောင်းနော်ဒီနားဆောင်းနော်ပြောပြီဒီနားဆောင်းနော်သွားတို့မလာမလာနဲ့ငါရှိမလားငါရှိမလားတိတ်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းကြီးရဲ့ဘလူကောင်းကြီးရဲ့တော့ဟိုမှာမကလေးစပိုင်ဒါမန်နဲ့လာတယ်အင်းနဲ့မလာမနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အင်းနဲ့မဟုတ်တယ်အင်းနဲ့မ 搞你搞你搞的，搞半天了，搞半天了，老板喏，哦，搞呀，只弄伢子咩呢？搞了来打，哎，阿没有，阿没喏，到三躲，还笑咩？那搞了，那搞了，那搞了，哎呀，上万斤的，上万斤的，A g 呢？啊 A g u 级呀？喏，搞来呗，再来几好，哎，先搞来，只弄伢子来么？哎，搞，搞没几杯，搞没几杯，得得得得得。 ဟောငိန်ထွက်တာနော်အေးယူအေးယူစပရေးပြလိုက်တာနော်ငိန်ထွက်လေချစ်ကန်ဒီလိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဦးချင်အမိချက်ပြော thank you ပါအားလုံးကြိုက်ဆိုရင် share share ပြကြအောင်နော်